maisha si mbaya, lakini sasa vile mfurugano wameanza, ndio mzee yangu anafurugana na hawa hawa watu wa huko, anasema tuwe na peleka chakula nini, mzee usiku anatafutwa, ameshinda mambo kama hiyo, ameshinda kulala. Hata mimi mwenyewe mzee anaenda nayo, mzee analala nje, ana anaf anapata anashika anaenda naye. Mimi nachukua watoto naenda kulala kwa mama yangu, kwa sababu naogopa hawa. guyyaa sunitti warreen oromoo namni oromoon jira ame ka gaara galu warra gaara galu jira bara. Amma warri kun karaa nurra bahaa manni keenya bakka karaa keessatti amma nurri gabbahan abbaa kiyya dubbisan bakka halkan halkan bakka isaan itti deeman hin beeku manni keenya karaa bira bakka isaan kun ni dhufan halkan abbaa kiyya kana ni dubbisan beela qaban awaanuu kan needhani duubinilleen aana abbaa kennaaf amma sababa sun irraayee kaka'ee. Eh, abbaan keessanii warra gaara galii qarqaaraa ja'aniititi sababa sunitti biyyarra bahuu dandeenye jechuun. Ikifika 2007 ndio vita ilianza tukaanza kutoroka, tukakimbizwa na mi nikaenda hivyo, ndio nili, nilianza saa kuzunguka hiyo Kongo. Ilifika pari tulikuwa tunashinda tukikimbizwa, marafiki zangu wengi wakakufa, pia wenye nilikuwa naona wakakufa, alafu nikaendelea tu kutoroka. Niliona watu wakikufa, saa mi nikaendelea kutoroka tu juu hakuna kitu ingine ningefanya. Sikuwa na fea, sikuwa na kitambulisho za kunipitisha kwa boda. Saa ilibidi tu nidandie rori. Ilikuwa ni lori ya mzigo, nilidandia kutoka kwa boda ya, ya Kongo na Kenya. Nikafika Mombasa Road, sasa ndio nili, niliacha hiyo lori ikaenda juu nilikuwa nimechoka, nikapumzika kiasi, alafu asubuhi nikadandia ingine. Alafu hawa anasema ati mwanamwambia mzee wana sapoti hawa wale wako nje wanasapoti hawa, wanapelekea hawa chakula, wanapelekea hawa maneno e, ya hii watu wako nje hii ambao si hawa ndio sasa wanamwambia mzee wangu wanapelekea chakula, wanafanya nini yangu hata na habari yake. Yeye mwenyewe ni mtu mkubwa mzima, sasa isipokuwa ni amri ya Mungu ameshika yeye. Sasa kwa hivyo tu wamevurugana, wanawake wanashikwa, wanakata hata matiti, wanatandika, wanafunga. Hata mimi mwenyewe amelala karibu wiki kwa huko, alafu sasa mfili amelala hata siku tisa, siku ya kumi sasa mama yangu amenipanga, ametorosha mimi, anachukua watoto yote. Nilitoka Somalia 2000 na mimi nilikuwa na 8 years, nilizaliwa 92. Nilikuwa kwa soko, tulikuwa tunacheza vitu tukaanza vitu zikaanza kulupuka, vita ikaanza. Hata sikuenda nyumbani, nikaona mama mwingine tu akanichukua tu kama amenibeba, akaingia na mimi kwa rori, wakatoroka. Hata sikuweza kwenda kwa mama yangu ama baba yangu. Kutoka hiyo siku mpaka waleo sijaiwaona. Mi nilistukia tuko Kenya and uh, refugee na nilipouliza mm, mama yangu um, kuhusu family akaniambia family yangu ni UN. Kuniambia family yangu ni UN ndio nikamwelezea tulikuja aje tukaingia UN, akanielezea kwa kulikuwa na vita huko, wakatoroka wakati watu walipigana, wakatoroka ndio akanileta kwa UN tupate usaidizi jua hatuna famili ingine isipokuwa tu UN itusaidie. msichana mmoja ndiye aliweza ku, kuanza kunitrendi kunyoa. Uh, sasa ndio nikajua na mi nikatafuta kazi. Napata shida juu hata nikuwe na pesa siwezi fungua biashara. Hata nikifungua biashara hawezi kubali juu mi si Mkenya. Kwangu ilikuwa ngumu juu sikuwa najua Kiswahili, sikuwa najua, hakuna lugha yao nilikuwa najua, nilikuwa najua ya kwetu pekee. Rafiki yangu mmoja ndiye alinipeleka nika, nikafika hapo kwa UN ndio nikaweza kupewa hizo karatasi. Hiyo pepa ni ya Kakuma kwa kambi ya marefujii lakini hawa sikuenda. Ya, nilikuwa nimezoea maisha ya, ya Nairobi na hao marafiki zangu na, nilikuwa naona nao ndio wanaweza nisaidia. Nikienda huko nitakaa nitakaa chini ningoje kila kitu kwa kampo tupewe, lakini nikiwa hapa Nairobi najifunza hata na kazi hata niende mahali pengine naweza fanya. Nilivuka hii hapa upande ya Moyale, Moyale Kenya. Vile nimevuka Moyale Kenya, iko rafiki ya mzee yangu uko huko. Sasa ame tumeulizana, ameuliza kila kitu, naambia mimi ni bibi ya fulani na iko na watoto. Alafu nasema ameweka mimi, amepatia mimi dereva na, na, na, yani kama mtoto tu. Fika hii mama, kuna watoto ukija hoteli fulani hapa Isili, hiyo hoteli ni ya, yani ni ya mtu mtu yetu tu ndo kidogo amefanya fanya hoteli sasa ndio ameham amepatafuta nyumba pande hii ya Isili, ile ametafuta nyumba pande hii ya Isili. Sasa nimeanza wakati hiyo mzee hajakufa, niko naanza kutafuta mzee wangu, yani story yake nimefata nimefata, niko nje alafu ile nimepata. Mzee ameanza kunisaidia, ameanza amepeana namba yake. Sasa amekaa mwaka nane, mwaka ya tisa ndio hii amekufa. Saa hii kwa mwaka nne tangu akufa. Sasa amekufa, mimi nimeingia Mathare, hakuna usaidizi yote. Nilikuwa nafanya fanya hoteli kidogo hapa Isjo wakati iko Isili, hajaingia Mathare. Hii hoteli wame hapa hapa tu area hii ya Mathare, usiku saa mbili wamepigwa. Sisi wote wale wanafanya ako huko, mimi tu na hata msichana mmoja ananisaidia, wamepiga wamechukurokota kila kitu, hata kijiko. Mi nimeenda UN amenilia sijapata usaidizi yoyote mpaka saa hii, umefata maka kumi na moja hakuna usaidizi mimi nimepata. Ilikuwa anajifanyia kibarua tu, ndio sasa hata hiyo nyumba nilipe, hata hiyo watoto wakule. Hata huko dada mama Kakuma ni maisha saa hii si kama zamani vile ilikuwa. Nimesikia nimesikia wakati hata sisi tumejaingia UN, maisha ya Dadaab na ya Kakuma si mbaya, lakini saa hii nimesikia maisha ya huko ni ngumu kidogo. Sasa ndio mimi nasema wacha tu nijifanyie, kwa maana nilikuwa najifanya biashara mimi. Mimi ni mtu wa biashara, yani mtu wa kumezoea kufanya fanya biashara, hajazoea kukaa hivi tu ningoje. Hata kama wakati kwa mzee, sikai hivi ningoje mzee wangu, nafanyia jifanyia kazi ndio nipate. Sasa mimi nasema hata Yoni ameniuliza hivyo kama nataka kuenda Kakuma wakati ya kwanza, mimi nasema hapana, mimi nimetiwa kazi nimezoea kufanya kujifanyia kazi, wacha nijifanyie. Wakati ameibiwa hapa hoteli, wakati hiyo ndio sasa alikuwa nataka, wao wanasema nataka kupeleka Kakuma ama nataka kukaa hapa. Mimi nasema hapana, mimi nikae hapa nifanye kazi hivyo tu, nataka tu kujifanyia kazi, na hiyo kazi saa hii hakuna, hata biashara hakuna saa hii, watu hakuna pesa nyumbani ni nyumbani, hata kama ni mbaya, lazima nyumbani palimezaliwa ni si mbaya. Lakini sasa vile huko iko shida, si maisha ya hapa hapa iko salama, si paliko salama tu ndio mzuri. nikiwa mdogo, nikiwa tuseme 14, 13 hapo, ile vile mnalalanga hivi nje kwa street na watoto wengi, mnashikwa na kanjo, hiyo yote mi nimepitia. Mnachapwa, mnakimbia. Mi nimetoka mbali sana. This, stori zingine hata nikipiganga nasikianga vibaya sana, naonanga ni kama sikuwa na bahati ya maisha. kuna msimama mwingine alikuwa ngapo mali anauza chai, ndio mimi nilikuwa napenda kukaa hapo nje kwake. Sasa yeye alipoa pesa, sasa mimi sijui kenye aliongea. Huo mtu alikuja kama amenibeba juu juu ni ile tu nilimuumanga nili mkono nikamsukuma ndo nikatoroka kwa hiyo room. Nilikuwa karibu 12 years. kitu nilistukia, nilijipata Kenya. Kufika Kenya, kila mtu akashuka kwa gari akaenda njia yake, mi nikabaki hapo nimeshinda, na mwenye hata alinisaidia pia alienda njia yake. Sasa mi nikaanza ku, kuzunguka tu kwa street, naenda kwa msikiti, naomba chakula, naenda, naenda tu kwa Wasomali, wakiona naongea Kisomali wananisaidia, niwaambia stori zangu wananisaidia sasa hivyo ndo nili, nili grow kwa street, alafu nilikuwa naendanga mali baba huyu alikuwa anafanya kazi, alikuwa alikuwa anafanya kazi kwa hoteli <coughs> Sasa alikuwa ananipianga zile chakula zimebaki, nachukua naenda nao nakula. Hivyo hivyo ndo tulijuana, tukakuja tukapendana. Nikaona hata kama ana kazi kuliko niendelee na hiyo kenye nilikuwa nafanya, ndo ni survive, afadhali anifanye nini, anioe ndio niweze kupata mali ya kulala na mali ya kukula. Hivyo ndio niliolewa. Niliolewa nikiwa na 15 years. Nilisema huyu mtu ananipenda na ataniweka kwa nyumba na, na, na nilale na niache kuzunguka kwa barabara. Juu hiyo maisha nimepitia na hata sitaka kukumbuka. Nikakubali nika nikakaanga tu kwa nyumba, yeye anaenda ananitafutia, napata chakula na kula. Hivyo hivyo ndo tuka nikafika 17 years nikazaa kijana wangu wa kwanza. Alinioa na 14, nikakaa 16, 17 nikazaa na nikazaa tena 18 years nikazaa msichana wa pili, 20 nikazaa huyu. E, hivyo tu ndo struggle kuishi. Sijaiona mama angu sijaiona baba yangu. Sijaiona familia yetu. Hata saa zingine anasemanga I wish singeenda hata kwa hiyo kucheza, singesaparitiwa na mama yangu na baba yangu. Hata sijui wako wapi. Ile famili mi najua ni mzee wangu na watoto wangu tu, sana sana watoto wangu. naishi nalala kwa nyumba ya mama mwingine, alafu akana ameanza kunia, ame, ameniambia tuende nikupeleke UN, alafu mwambie shida yako yote, alafu nikamuelezea nikafanya interview, wakanipatia karatasi nyingine appointment, alafu after hiyo wananiambia rudi narudi after miezi moja ama miezi mbili niko na appointment ikifika, alafu naenda nikaingia interview, alafu wakanipatia mandate na mpaka sahii niko tu Nairobi na naisa kwa maka ishirini na tano kutoka nimechukua mandate hadi leo inafika maka ishirini na tano. Wakati nakuja Nairobi mwaka kumi na tisa. Kutoka nimechukua hiyo mandate hadi leo sijaipata usaidizi yoyote kwa UN hadi leo. Yaani nikaanza biashara ya, ya njugu, watu wengine wananidharau, wengine naye wananikaribisha, wengine naye wananiongelesha vibaya. Basi hivyo hivyo tu ndio nikajua makastoma na soko pia nimejua na kuendelea na maisha. naenda mapema soko ili nisipate nisipate shida yote narudi tu mapema tena kwa nyumba. Isikue saa moja wala isikue saa mbili wala isikue saa kumi na moja wala isikue saa kumi na mbili juu nimewacha mtoto kwa nyumba na hakuna mtu anaangalia. Mimi tu ndo mama, mimi tu ndo baba, kwa hivyo hakuna mtu nimewachia yeye, ndio maana narudi tena mapema kwa nyumba. Mimi na, naendanga kazi ya mtu napata pesa kidogo, alafu ama napeleka shule ya serikali kama Isli Airport, alafu akasoma soma kiasi, alafu hata mimi sina adui sina sina pesa hivyo, ndio yeye akawacha hiyo shule, ameanza kuacha. Naambia, kwa nini unaacha shule? Masa mm, chana niulize kitu fulani kitu fulani, na wewe nikukuulize wewe una, alafu sasa nitafanya nini? Ameniambia hivyo, ndio akawacha shule si upende kwake awache. Eh. Sisi ndo wale wa refugee kama wa kwanza Kenya. Sasa tukuwa kwa kampu nimeishi maisha yangu yote Kenya eh, hapa e, lakini nilikuwa under UN un ndio imenipeleka shule kutoka 1 mpaka 8 nikatoka hapo ikanipeleka college ya inaitwa YMCA ikanipeleka YMCA since 1996 to 2000 ndio UN ilikuwa nanisaidiaga na hata shule hao ndio wamenilipia kila kitu, hata document zote niko nazo prove ya kuoneshana niko UN ndio imenisaidia naamini kama full status refugee, wale watu wamezaliwa wakalelewa na wakaishi under UN. niko na proof zote mpaka nikiwa YMCA college nilikuwa nalipwa ile allowances nilikuwa napata. Sasa wakati hii kitu yote ilisimama, wakati 2000 mama yangu ndo alikufa program yote ikasimami ikasimamishwa. nikaangaika kutoka 2000 vile tu nafukuzwa nini, kila kitu naambiwa wewe yuko nini. 2010 ndo niliweza kuenda na document wakati wale mastaff walichenjiwa, nikaenda nikajiexplain, nikawatolewa documents, wakaniuliza nilikuwa wapi, nikawaambia nimehangaikia tu madhare na ndio wakaanza kunianzia kuniuliza maswali wakanirudishia zile madocuments zangu zile za kuoneshana, juu nilikuwa nasumbuliwa pia. Saa ingine unashikwa na askari, unaulizwa ID, hauna karatasi yoyote. Sasa inabidi utafute hiyo karatasi, juu huku huwezi pewa ID na huku unaona huwezi angaika, juu hapo unaulizwa bath ya mzazi nini, huwezi pata ID. Sasa inabidi uende pale uchukue karatasi ya kuprove wewe uko under UN kidokumenti yoyote ile inaonyesha polisi. Imekuwa hard kwa sababu unaenda hauingii pale bila karatasi yoyote, na pale kuingia inahitaji appointment, hauwezi ingia hivyo. Sasa nimekaa nikahangaika, nikawacha. Naona nikienda saa zingine unaona sina job na hustle, kitu na hustle nakula hiyo siku. Sasa siwezi enda huko, ndaenda tu ndahangaika nirudi. Sasa naona afadhali ni hustle, nipate ile kitu ya kukula juu nikienda UN ambo tu enda, hauna karatasi yoyote ama kuja siku fulani. Nikahangaika for karibu since 2010 nikahangaiki hapo katikati, ndio nilipata mtu anaweza ni direct hapa Isili, akaniambia niende kwa mtu fulani nimpe hizo karatasi, ndio akanituma huku nikapata usaidizi ya kupata appointment Sai maisha imechange sana juu hii korona imetukaria Kabla korona ikue, maisha iko sawa, hata kama ni kibarua we naenda unafanya, unapata kitu yako ya, ya kusurvive naye hata kulipa nyumba, hata kukula. At least watu watu walikuwa wameingiana na deal ilikuwa kidogo iko mzuri mzuri, unapata mavibarua lakini kutoka korona ikuje isilili kwa lockdown, na huko ndio saa zingine tunaenda kufanya vibarua za hoteli. Sasa hakuna kuingia huko, inabidi usurvive hapa kitu yoyote ukipata mia unaipigia budget, mnakula la nini, mil moja kwa siku. Kuna pesa yoyote yani soko anapeleka alafu deni deni, ama nikipeleka nikipeleka ya jana nachukua leo, nikipeleka ya leo nitachukua kesho. Ndio corona akafanya hivi, tuko lockdown miezi mbili hivi moja na nusu, alafu ndo sote Esa akatoroka. Na hakuna mahali yoyote unapata usaidizi hata kwa UN ama wapi, hakuna vijiji. Anasema anapatia hata nyumba ya eh, eh, jirani yangu, anasema mimi sina kitambulisho, huwezi patia Hauwezi peleka hiyo appointment. Ukipeleka nani atakubali? Ule mtu unampelekea na kuambia hapana, order imetoka ni ya mtu akona kitambulisho. Ama kama niko na korona ama wakati korona iko kama nimegonjeka, sasa niende hospitali ama nikae kwa nyumba, mazana Eh, kwa hivyo siende hospitali Nakaa tu kwa nyumba, najiangalia tu ile barabara mimi naweza, ama napiga napika chai nyeusi, naweka tangeuzi alafu mimi mwenyewe najiangalia na dawa ya, ya kienyeji juu kuna korona, ukienda hospitali hata watu hospitali hawezi kukaribisha Sahii kwa mgonjwa, kuna hospitali iko hapa juu ni, ni bure, tunaendanga mm. Kama si hiyo, watu wengi wangekuwa wakufia kwa nyumba. Sisi tukiendaga, kuna siku nimeenda nikasema mimi ni mgonjwa, wakaniambia utapewa appointment. Sasa mimi sikuelewa ni nini, lakini kuna watu huenda wanatibiwa, wale watu wako na doa. Na sasa ndio mimi nashangaa, hao mtu ako na gari ako na nini, yeye yeah, ako anatoka hapa anaenda anapata medical huko kwa UN. Sisi tukienda unaulizwa appointment ya leo aenda. Sasa una prefer utamaliza fare yako, umekopa fare, uende upange line, uhangaike, uumie, urudi bila hata kutibiwa. Sasa una prefer karibu madhara mzima inasaidiwa na EMSF. Inasaidia sana by the way. EMSF iko hapa juu, kwa sababu sahii hata sahii tukitokana wewe hapa uko mgonjwa uingie utasaidiwa, hata magari ziko hapo na kila kitu, utapelekwa hospitali. Gava imekuwa ngumu kwa kuwasaidia juu mostly gava ikiwa kipeana chakula inapeana ngo na chief, na chief na nyumba kumi na nyumba kumi awako wamewa register wa register na ID, so mostly unapata kasa hii wakati wa covid 19 awako kwa hesabu ya food wana left behind, na sisi hatuwa left, tunawasaidia tunawasaidiana kama food staff ile si mingi, lakini ile kidogo tunapata, tuna make sure also we account on them. venye nilikuja Kenya, hata sikuwa najua marefiji wanakuanga huku. Nilikuwa naomba, lakini hawakuwa wanasikia juu nilikuwa natumia lugha ya kwetu. Sasa ule mwenye anaona anaona huyu si Mkenya, ananisaidia juu ya hiyo ya hiyo story. Sasa ni, ni, venye nienda nikizoea ndio saa hii naongea poa. Niliingia Umoja ndio nili, nilipata mavijana wengine wakakuwa marafiki. Sasa akanifundisha kazi nikaanza, nikaanza kutafuta kazi. Sasa ndio nilipata kazi Madhare, nikahamia Madhare. Yeah. Sahii narauka na mapema, naenda kazi. Kufika kazi nafanya, jioni naangalia ni nini nimefanyia, nakuja naweka kidogo, ingine na, na, naenda nanunua sapa kura. Miezi kiisha hiyo hiyo niwekaweka inanisaidia kulipa na mahitaji yingine lakini saa hii maisha ya huku iko poa, lakini ni kuasor tu. Kenya iko sawa. Mi sikuwa natarajia inaweza ishi hivi maisha. Mimi nilikuwa nimezoea maisha ya kukimbia. kama serikali ingeitia manani sana, ikisikia pale kuna marefugees waende watambulikane. So in case kama kitu imetendeka na mtu aseme huyu mtu alikuwa ametoka mahali fulani, wanafuatilia, inakuwa rahisi kumpata na ina, pia inatakana wakiingia iwe pale wanaenda kuripoti, waseme tumeingia, tunaenda kuishi mahali fulani, wanaandika majina zao, wanakuwa kwa record. Unaona? Yeah. Na most Kageto Foundation also tuna work na justice centers, so mingi kuripota harassment ya police na also community somehow also they see them as a threat because kama ni wa Ethiopia ama wa Somali wanafilao ni Al-Shabaab na wakiwa ni hawa Waganda tunafil pia ndio wezi, kwa sababu awana hawana documents wamekuja nazo, na anytime wanaweza come in na wanaweza come out. Sasa hakuna kitu inamhold ama hakuna documents za kuonesha kabisa ni mkaji wa hapa, ama utamtoa wapi akifanya noma yoyote? Kwa, kwa sababu una karatasi, hata polisi mwenyewe alikuwa ananisumbua kwa maana sina karatasi yoyote, sina kitambulisho, lazima anakusumbua. Hata polisi amenisumbua hata ile wakati unakupata watu wanasaidia wa Kenya kama kitu yoyote, hauwezi itwa, wanakuambia ni refugee kitu yoyote ikifanyika, hata wakati watu na watoto wanacheza pamoja, unasikia unaambia wewe ni refugee kaka. Sasa inabidi ujifiche, uende utafute pia marafiki wengine wale wakujui, ndio wasijue kama wewe ni refugee. Hata sasa hivi vile nimekuwa mkubwa, nimekaa ndani nikijificha ndani, hata wengi hawajui kama mimi ni refugee. Labda wale wanajua wazazi wangu kutoka zamani ndio wanajua mimi ni ni refuji na nimesaidiwa na refuji Hata saa zingine program zingine zikikuja hawaniiti kwa sababu wanajua sina nini ya Kenya, kitu yoyote ya na eh, wakati ilikuwa mgeni, hata sisi kuja na uoga, kwa sababu watu wanasema maisha ya Mathare ni mbaya. Mathare ni iko watu hata hawezi toka nje usiku, hata saa moja hawezi enda duka. Hata amekuja na uoga, lakini kwa sababu hakuna pali ya kuenda pali ya kuenda kukaa na watoto hata kama iko na sita hapa, huwezi kubali nikae na watoto kwake, si ndio? hata mama yangu mwenyewe haiwezi kubali nilete watoto ya wenyewe nikae naye huko. Sasa ah, ndio mimi nasema tu acha nijisukume Madare, nizoee maisha ya Madare. Amezoea tu hapa na nguvu. Kama watu wanasema hey, eh, Madare watu watoki nje, lakini nimeona tu si mbaya. Nimekaa sahii makaini, mimi sijai hapa tangu ameingia huku, hakuna kitu mbaya amefanyikia mimi. Kuna uoga niko nayo kwa sababu wale vijana nashinda nao wengine si wazuri, unaona, wanaweza kuwa wanafanya kitu mbaya juu wewe unakuja unashikwa, ama unaweza na kesi haujui, na hauna mtu yoyote anaweza kusimamia, na hauwezi kaa peke yako kama mnyama. Itabidi ukae nao vijana tu wabaya ndio muweze. Saa zingine hata shida inaweza tokea, kama mgonjwa, mnasaidiwa, unawaambia changieni, mtoto ni mgonjwa, ama bibi, ama wewe, unaona ile usaidizi, lakini kwa uoga iko iko, kwa sababu kitu yote ikihappen vijana ukujiwa. Hata wewe unajihesabu tu ndani, lakini unajiprevent, unajizui, haufanyi kitu mbaya, lakini sasa hauwezi kaa pia peke yako. Sasa juu hao watu wa hii area ni wabaya, hata wewe unahesabiwa wewe ni mbaya na hauna uwezo wengine, hakuna mali utaenda, utafanyaje? Si ni kusurvive tu. au marefugees walipoingia, kazi imekuwa duni sana kwa wakazi wa Kenya. Uh, wakienda kufanya kazi wakichukuliwa, wanalipwa pesa kidogo sana, analipwa pesa hata mwingine anafanyia kazi ya shilingi elfu tatu na ni kuanzia asubuhi mpaka jioni na analala tena. Ila ambao mkao ni mtu wa Kenya anasema alipo shilingi elfu sita elfu saba Sisi kama Madhare, sababu kule naishi tuko nao, si tumewakaribisha kwa sababu kama mtu mtu asipo mtu asipotoa roho yake, asipofungua roho yake ama asipokukaribisha, hata wewe uta, sasa utamwacha vile iko hivyo. Si tunawachukulia tu kama watu wa kawaida na tumewaachia tu upande wao. Wajua sasa unampatia upande wao, unamwachia upande wake, kwa sababu hujui yeye vile anavyokaa, hujui vile anavyowaza kwa mawazo yake. Sasa nyumba yake ni yake, na yako ni yako, hata kama ni jirani yako, itakuwa tu habari mzuri, alafu mnaachana, lakini ni hivyo ndio tunaishi. serikali si wamesaidia, wameweka refugee hapa Kenya, si ndio? Lakini sasa vile watu UN anafaa kufanya ni anafaa tu wasaidiwe, niki mambo hii corona ikiisha, wapeleke tu nchi ingine haki. Wameteseka sana hawa refugee. Nikiwa hapa Kenya maybe si, si, UN hawajanipeleka hiyo, sijapata hiyo chance Net, na, ni, nafikiria tu nitakuwa Mkenya, nitafute citizenship, nikuwe Mkenya, nitafute familia, niishi hapa Kenya. Wakenya na refugee siku hizi kwanza wameingiana sana na wanafanya business pamoja na ni mzuri sana kwa sababu ni nchi ya Kenya ndio unaweza hii kitu ina happen sana katika Afrika. Ukienda ukiangalia hata nchi zingine refugee na wenye nchi hawaingiani vizuri kama South Africa. Sasa Sahisi unaona wana demonstrate kwa sababu ya nini? Refugee wameenda wanafanya business sana, lakini Kenya unaona kuna freedom, unakaa watu wameingiana, eh, uko na freedom. Afadhali tujue inanisaidia nipeleke nchi nyingine, mali siwezi rudi kwetu, juu kwetu kuna shida na bado watu inaisha. Hata mamangu babangu bado sijui kama wako wapi wamekufa ama uko hai e, sina simu yao e, kutoka nimekuja Kenya siku moja sijawahi ongelesha kutoka siku hiyo tuliwaachana mpaka leo sina habari yao, wala wamekufa ama uko hai, haijulikani. Na nimewashukuru sana kwa sababu hii sauti yetu imenyamaziwa sana na imefichwa sana. Hii sauti labda hawa watu wamekuja kufanya hii documentary wataiunua sana, na hao ndio wataweza kutufikishia mpaka kwa wakubwa. Ndio maana nimesema nimeshukuru sana kwa hii, kwa sababu hatukuwa na sauti ingine itatufikishia mpaka kwa wakubwa, ni hii. Bila hii hatuna connection ingine. Ukienda kwa ofisi utarudishwa chini, ukienda hapo unaulizwa document. Sasa hakuna wakubwa wanaweza jua maendeleo